जात बड़ू सलावार हो बोलो ना तुहारा बका विचार हो पेन्ही की जात बड़ू सूट सलावार हो कारी कारी के सिया आए हाय हाय हाय जैसे घरवा में